vamos a desarrollar la última actividad interactiva del curso Guardianes de la Democracia. Hemos desarrollado dos de estas y esta sería la última, hace parte de la tercera actividad de aprendizaje y se denomina actividad interactiva financiación de campañas electorales. Instrucciones. Como parte de la finalización de este proceso electoral, Roberto debe realizar el informe de ingresos y gastos explicando los recursos de su compañero a responder las preguntas que se le realizan los diferentes lugares donde él se desempeñó políticamente. a partir de qué fecha se pueden realizar eh, gastos de campaña. Opción correcta, C, seis meses antes de la fecha de votación. ¿Para qué se presenta un informe de ingresos y gastos? Opción correcta D para dar a conocer la cuantía, el origen y el destino de los recursos recibidos. siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas es el formulario de campañas territoriales para la rendición de informes de ingreso y gasto por parte de los candidatos? Opción correcta A, formulario 5B y anexos. cuándo se debe presentar el informe de ingresos y gastos? Opción correcta A, el mes siguiente a la fecha de votación. ¿Quién debe suscribir la solicitud de anticipo ante el Consejo Nacional Electoral en el caso de los partidos políticos? Son correcta A, el representante legal. Y por último, ¿ante quién deben los candidatos presentar el informe de ingresos y gastos de la campaña? Opción correcta B ante los partidos o respectivos partidos y movimientos políticos. Listo. Es aclarar nuevamente que el orden de las preguntas puede cambiar, pero las preguntas van a ser las mismas. Muy bien, el informe de ingresos y gastos es claro, se aprobó esta actividad interactiva con las actividades interactivas del curso Guardianes de la Democracia.